porción del pastel. Pastel. Castell, Frank Castell, Solo quiero comer tu porción de pastel. Frank Castell, Yo solo quiero comer tu porción de pastel. quiero comer tu porción de pastel. Por favor, fracaste Por favor, fracaster, Por favor, fracaste, Por favor. se termina la canción de Frank